Привет, народ! Как дела у вас? Значит, сегодня у нас будет э, день Буратино или Пиноккио, хрен знает. Короче, Буратино, значит, а, анекдоты про Буратино. Значит, представьте такую ситуацию. Значит, <laughs> сидит Буратино в лесу, ебалом на север на север. <laughs> Прикинь, таки отращивает бороду. <laughs> Или вот еще один, вот еще один. Ну, <laughs> пошел, представьте, тоже так. Знаешь, пошел Буратино дрочить. И раз, два, три, и сгорел. <laughs> <laughs>